असलकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू आजमीन कराम अब हम बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटी क्यों बनाई जाती है और इसके क्या फ़वाद हैं अंजुमन इमदाद बाहमी ऐसा इदारा होता है जहां लोग अपनी मुश्तर व रिहायशी अगराज व मकासद को पूरा करने के लिए इमदाद बाहमी के असूल एक सब के लिए और सब एक के लिए इकट्ठे होते हैं ताकि जो काम तना नहीं कर सकते मिलजुल कर कर सकें इस तरह उन्हें मुतद इंतज़ामी और माली फ़वाद हासिल हो जाते हैं ये लोग इकट्ठे बैठकर का तश्ल देते हैं जिसे फ़वाद वाहिलात कहते हैं ऐसे इजलास में तमाम अरकान शिरकत करते हैं ये इजलास जनरल बॉडी कहलाता है उन्हीं अरकान में से अंजुमन के इंतजामी उमूर चलाने के लिए एक छोटी सी जमात या कमेटी का इंतखब किया जाता है ऐसी कमेटी को इंतजामी कमेटी कहते हैं जब इस जमात का माह तरीक़ार या कायदा कानून के मुताबिक रजिस्ट्री हो जाता है तो हम इसे अंजुमन इमदाद बानी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं इस अंजुमन में शामिल होने वाले हर शख्स को ये यकीन होना चाहिए कि जिस खुलूस के साथ वो अंजुमन में शामिल हो रहा है हो रही है दूसरे मेम्बरान भी इस अंजुमन के इतने ही दयानतदारी और वक़ार का सबूत देंगे अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी को यह हक हासिल होता है कि वो बगैर किसी बैरूनी दबाव के कवायद तो जवाब के मुताबिक किसी नए शख्स को अंजुमन का मेम्बर बनाए या ना बनाए इमदाद इमदाद बहमी के असूलों का इतलाक इंसान की तमदनी सियासी इकतदी और रिहायशी ज़िंदगी पर एक साथ होता है क्योंकि ये लोग ये लोगों के बाहमी इतिहास का नाम है और इसका बुनियादी मकसद यह है कि इनफरादी क़वतों को एकजा करके मुश्तर निज़ाम के तहत मुश्तर फ़ायदे के लिए काम किया जाए जिससे यह लाजमी नतीजा अर्ज हो, हो सकता है कि इमदाद बाहमी असूलों का इंसानी ज़िंदगी और माशरे से एक फितरी ताल्लुक़ है और गौर किया जाए तो तमाम कायनती इश्तराक अमल का एक हाफिक मुजाहरा है 1925 ईस्वी में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की मंजूरी के साथ ही सिंध में भी कोऑपरेटिव हाउसिंग मूवमेंट के श्याम की राहें खुल गई ताहम तख्ती में हिंद के वक्त सिंध में रिहायशी मंजूरों की तादाद छियालीस थी अब जबकि इसमें उनकी तादाद तकरीबन ढाई से तीन हजार है ये एक मुसलमा हकीकत है कि पूरी दुनिया में रिहायश के मसले के हल के लिए इमदाद बहमी से बेहतर मौसर और खाब रामर दूसरा इदारा नहीं है यह खदमात और इज्तमी कार्रवाई पेश करती है जिसके जरिए बड़े पैमाने पर तमीराती मनसूबाबंदी मुमकिन है बड़े पैमाने पर खरीदारी के सूरत में तमीराती सामान सस्ता हासिल किया जा सकता है मजदूरों साजो सामान और प्रोजेक्ट की बुनियाद हासिल शुदा वसायल से पूरी तरह इस्तेफादा किया जा सकता है और कीमत को कदर कम किया जा सकता है इस तरह दरमियाने फर्क का मुनाफे के मसले का खात्मा किया जा सकता है और कीमत को कदर कम किया जा सकता है नई ममलकत पाकिस्तान के क्याम और लाखों अपराध की कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आमद की वजह से रिहाइश की शदीद कमी पैदा हुई बल्दियाती इदारों और नौजायदा ममलिकत के पास इस मसले का मुकाबला करने के लिए वसायल नहीं थे ऐसी सूरत में इमदाद बहामी काम आई इमदाद बहामी रिहायशी अंजुमनों की खसूसियात अंजुमन इमदाद बहानी एक खास किस्म का कारोबारी इदारा है जो किसी भी दूसरे तजारती इदारों से मुख्तलिफ होता है इसकी चंद खसूसियात ये हैं आज़ाद रुकन साथी किसी भी अंजुमन इमदाद बहानी के रुकन साथी तमाम ऐसे लोगों के लिए खुली होती है जो इस अंजुमन इमदादी बामी के अगराज व मकासद हर किस्म के मफादा से मुतफिक हूँ ताहम अंजुमन इमदाद बहानी की तशहर के बाद तमाम निगरान को हक हासिल होता है वह ये फैसला करें कि इसमें अंजुमन कितने मेबर होने चाहिए रजाकाराना खसूसियात तमाम निगरान रजाकाराना तौर पर अंजुमन के रुख बनते हैं और जब तक वो चाहे रुक रहें और जब उन्हें छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं मैं यहाँ ये बात भी वादे कर दें कि अगर किसी मेंबर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए कि इसने अंजुमन के मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो इस सूरत में अंजुमन के कवायद और जवाबित बाइलात के तहत इस मेंबर को अंजुमन से निकाला जा सकता है बशर्ते के कवायद और जवाब में इसके मुताबिक शिक रखी गई हूँ हुकूमती कंट्रोल तमाम इमरान के हकूक व माली मफादात के तहफ़ के लिए तमाम अंजुमनों को हुकूमत से रजिस्टर करवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन के मुजवजा कवानी के तहत अंजुमन से मुतल तमाम मालूम जिन्हें कारोबार की नौजत कारोबार चलाने कारो चलाने का तरीक़ार इंतज़ामिया कमेटी के अरकान की तादाद हाँ। अंजुमन का कवायद और जवाब तमाम बानी बिबरान की मुतफ़ा राय से मुरतब करना है हुकूमत हर माली साल के अख्ताम पर अंजुमन के हिसाब की जांच पड़ताल करने के लिए माली साल इकतीस जुलाई तक तीस जून तक के लिए ऑडिटर मुकर करती है जिसके लिए जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखें कि अंजुमन की इंतजामिया कानूनी इमदाद बहानी अपने ही कवायद जवाब के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही है और इंतजामिया कमेटी के खिलाफ कानून काम करने से मोहताज रहती है और अंजुमन के तमाम काम कवानीन के तहत सर अंजाम देती है और हर किस्म की माली व दिगर मामला में मोहताज रहती है अंजुमन इस अरकान के हुक् को तहफ़ करती है अगर किसी वजह से अंजुमन और इसके किसी रुकन के दरमियान किसी मसले पर तहफात हों तो वो मिंबर या अंजुमन तस्वीर के लिए साले से अदालत से रजू कर सकती है अब साले से अदालत तो ख़त्म हो गई अब जो है कोऑपरेटिव कोर्ट्स कायम कर दिए गए हैं केसेस वहाँ पर जाते हैं मालियाती जराए क्या होने चाहिए किसी भी अंजुमन में सरमाया तमाम अराकिन मिलकर फराम करते हैं और किसी एक रुकन की जिम्मेदारी नहीं होती और रजिस्ट्रेशन के बाद हुकूमती इदारों से खर्च भी लिया जा सकता है जमहूरी इंतजामिया अंजुमन इमदाद बहानी के तमाम मामला जमहूरी खसूस पर चलाए जाते हैं इंतजामिया कमेटी का इंतखब एक खास मुद्दत के ये चुनाव किया जाता है खिदमत ऐसी अंजुमनों का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता नो प्रॉफिट नो लॉस बल्कि नफा न नुकसान के पेश नज़र तमाम अराकीन को खिदमत मुहैया करता है अलहदा कानून की हदबंदी अंजुमन इमदाद बहानी एक्ट 2020 के तहत रजिस्टर होती हैं और रजिस्टर के बाद एक अलहदा कानूनी दायरा कर आ जाती है किसी मेंबर के आने जाने या इंतकाल कर जाने की सूरत इस्तकामत में कोई फर्क नहीं पड़ता और मंजूर के तमाम उमूर कवायद और जवाब के तहत सर अंजाम दिए जाते हैं मुश्तर शिरकत दारी या मुश्तर मिल्कियत का निज़ाम हाउसिंग सोसाइटी इस निज़ाम के तहत एक बड़ा प्लाट लीज पर हासिल करती है यह खरीद लेती है और फिर सड़कें पार्क स्कूल मस्जिद और मार्केट वगैरह की जगह छोड़कर बाकी जमीन के छोटे छोटे प्लाट तैयार करती है जमीन की कीमत को चार रफ्तार में निर्माण से वसूल की जाती है ये तो पहले तरीका था अब कुछ सोसाइटियों में अपने अपने हिसाब से वो तरीके मुकर कर लेते हैं लेकिन शुरू में ये था और स्कूल थर्टी थ्री में भी ये था कि चार रफ्तार में जमीन की कीमत ली जाती थी और जमीन की कीमत उस जमाने में तो सिर्फ चार हजार या पाँच हजार होती थी और वो भी देने में लोग महीनों सालों लगा देते थे अंदरूनी तरफ के कामों पर आने वाली लागत भी चार अफसात में वसूल की जाती है अंजुमन इमारतें तरम तामीर करवा सकती है या निगरान जो मंजिल के मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक अपने खर्च मकान बनाने के ख्वाहिशमंद हों उनकी इजाज़त देती है जब तक मकान तामीर हो जाते हैं अंजुमन मुश्तर इमला की देखभाल करती है और कॉलोनी के और मेम्ब्रान के दरमियान पैदा होने तनाजात का तस्या कराती है और कॉलोनी के लिए मजमुई तौर पर बल्दियाती फ़रज़ अंजाम देती है इसका मकसद ये है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि सब सोसाइटी आबाद हो गई मकान बन गए सब रह रहे रिहायश अब जाहिर है कि वहाँ पे रिहाइश के होने के बाद में पानी के मसाइल हो जाते हैं सफाई सुथराई के मसाइल बिजली के मसाइल हो जाते हैं तो ये आमतौर पर तो जो है ये मसाइल चेंज करती है लेकिन सोसाइटी के अंदर जो है एक कमेटी बना दी जाती है जो उन मसाइल को हल करती है उसका एक अलहदा हिसाब रखा जाता है और वो सोसाइटी के ही एक कमेटी के मेम्बर और बाकी जो मेम्बरान हैं पाँच या छः सात जो भी बना लें वो मेम्बरान जो है उनको एक जगह दे दी जाती है और वो अपने रस्सी बहुत सारी कैद वो सारी चीज़ें वो रखते हैं और पैसा जो माहाना पाँच सौ रुपये हजार दस हजार जो भी वसूल उसके सारी वो हिसाब किताब रखते हैं और उसके बाद में जो उनके पास वो ये उसके बाद में जो पैसे के हिसाब से एक पार्ट टाइम के तौर पर एक इलेक्ट्रिशियन हम्म, को रखते हैं सफाई सुथराई के जमेदार को रखते हैं और हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं ये तमाम का रिकॉर्ड रखते हैं और वो उसी जो पैसा वर्ग उसी में से देते हैं ये सोसाइटी के अंदर बाहर से कोई सोसाइटी आप कहें कि वेलफेयर सोसाइटी को कोई रजिस्टर करा ले सोसाइटी में तो इसका यहाँ पर पाकिस्तान में कहीं ऐसी चीज नहीं है ये आपके इंडिया में तो ये है कि वहाँ पर 1960 के कानून के तहत चल रहा है वहाँ तो कर सकते लेकिन ये आपको महसूस से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि सोसाइटी के ही मेंबर वही उसका एक अलग सा बना देंगे उसका हिसाब किताब रखेंगे और पूरे तरीके से इसका मकसद ये है कि आवाम को, को जो रहने वालों को कोई तकलीफ ना हो कोई परेशानी ना हो यही एक उसूल है और आपके ये देखें कि जो और भी सोसाइटीज हैं और अभी तो हम हाउसिंग सोसाइटी की बात करें इस पर पर एक मेंटेनेंस सोसाइटी भी होती है उसकी भी बात करेंगे उसके भी मसाइल हैं उस पर हम आगे बात करेंगे यहाँ तक तो आप इस बात को समझ लें एक अभी जो हुआ था कि कोई किसी सोसाइटी में एक वहाँ के लोगों ने कुछ लोगों ने जो है वो वेलफेयर सोसाइटी से जाकर जो रजिस्ट्रेशन है ऑफिस है वहाँ से इसको रजिस्टर करा लिया और सोसाइटी में काम शुरू कर दिया ये सोसाइटी में तो काम नहीं कर सकते सोसाइटी की जो मेन कमेटी बनेगी वही इसको काम करेगी अगर कोई ऐसी जगह ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है वहाँ की इंतजामिया को एक्शन देना चाहिए अब आगे चले <clears throat> अंदरूनी तरह से कि गांवों पर आमन वाली लगत पर वो भी करती है अंजुमन इमारतें तामीर करवा सकती है मेवरान अंजुमन के मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक अपने खर्च पर मकान बनाने के ख्वाहिश में उनकी इजाज़त दी सकती है जब तमाम मकान तामीर हो जाते हैं तो हम मुश्तर का के देखभाल करती है अभी हम विवरान <clears throat> के डर <clears throat> पैदा होने वाले तनाजर का तस्या करती है कॉलोनी के लिए मजमुई तौर पर बलदयाती निज़ाम अंजाम देते ज़मीन के कर्जेदारी अंदरूनी तजाकती कामों और मेम्बरान से हुकूमत वसूल की मंजूरी अंजुमन के इंतजाम सालाना इजलास में आम से गए अब यहाँ तक आप समझ गए इसके बाद में फिर और दूसरी बातें इसके मुताबिक हैं वो आपको बाद में बयान करूँगा असलकुम